忘れてた夢の続きを見ていた冷めたら何も覚えてなかったんだ虚しいって感覚だけ残ってたんだ夢は夢だと現実のさ ない場所へきっと前だけは見えないがずっと考えた絵空ごとどうして変わっていく僕たちは失うを知ってるから 探してたんだ消滅を疑いもせずに変わっていく世界で錯誤し続ける僕ら夢 ダメだった夢を見た僕は笑ってたんだ冷めなきゃいいと思った朝は だけは見えないなずっと叶わない絵空ごと 忘れ